I això ha entrat en espiral de capa caiguda, cap a la fe d'un principi inevitable. Una nova manera de fer i sentir-ho tot. Encara formem part d'una gran minoria que camina descalça per camins empedrats. Saps que no és molt sa adaptar-se societat profundament malalta, profundament malalta. La iaia ens ha explicat que en els racons on morien les bones intencions ja han crescut flors, flors de colors que amb la seva olor estan canviant. L'olor del món, l'olor dels mons, l'olor del món, l'olor dels moons i olors de colors canviant mons interiors i olors de colors canviant mons interiors a l'avi li brillen un pilot als ulls i ens ha dit que hem de ser nosaltres el que volem pel món, pel món, pel món. La iaia ens ha explicat que en el racons on morien les bones intencions i han crescut flors, flors de colors com la seva olor. Estan canviant l'olor del món, dels mons. demônios interiores e o los de colors canviamons interiors i és que això ha entrat en espiral de capa caiguda cap a la fe d'un principi inevitable una nova manera de fer i sentir-ho tot encara formem part d'una gran minoria que camina descalça per camins empedrats. Saps que no és molt sa adaptar-se a una societat profundament malalta, profundament malalta. interiors i olors de colors canviar mons interiors i olors de colors canviar mons Because que jo he entrat